もしもしタックそれはがタック分かったすぐ行く せお前の相手は俺だレッツゲームビギン Is it? rise! A jump through the sky turns to a rider kick.